үз сызыктуу бир калыптагы кыймыл түз сызыктуу бир калыптагы кыймылды жасоочу нерсе катары калияда кыймылга келген арабаны карайлы калиянын эңкейиши оордук күчү нормалдуу реакция күчү сүйрүлүү күчү тагыраак күчтөрдүн вектордук суммасы нөлгө барабар болгондой кылып коюлган түз сызыктуу бир калыптагы кыймыл убакыт бирдик ичинде бирдей жолду басып өткөн кыймыл тажрыйбаны тартып алуу үчүн бир секундада 25 кадр жасай турган заманбап сценарий камерасын колдонобуз арабанын түз бир калыпта кыймылда экенин билүү үчүн камераны колдонобуз камерага тартылган жазуудан ар бир кадрдын бөлүгүндө арабанын ар бир жайгашкан ордун эстеп калалы андан соң арабанын ар бир убакытта өткөн аралыгын салыштырып көрөлү колеяга бириктирилген шкаланы карап араба өткөн аралык бирдей экенин билдик араба бирдей убакыт аралыгында бирдей аралыкты кыймылдады араба аз убакытта бирдей аралыкты басып өткөнүн көрөлү арабанын жайгашкан ордун эки эсе көбүрөөк эстейбиз бул кыймылда дагы араба бирдей аралык басып өткөнүн байкадык демек арабанын кыймылы бир калыптагы кыймылга жакын